This first clip will just set the tone for the video. We're gonna fuck a better bit more. <laughs> No, bro. Okay. Now you can drop like and keep watching smile. tava os quatro. Didn't shit out Let's go. E o. Ainda não entrou, não entrou. You disappoint me. No! Corrida muito longe a é, pia. Double, double, sabia, velho. disappoint me. Tá, eu vou matar esse cara. You're nothing. Let's get you. Don't Mais um ali, mais um ali. Vou saved that one. Deploying drone. Everybody was so winnable. Damn, it's kind of unf. No, actually, no, we have two ratings as well. Wait, we have two ratings and two immortal truths. This kind of fair. I don't know. nada. Nada da frente, pode Nowhere to run! They will cover! Ele vai atacar, ele aqui. Ele vai atacar. Espera no jeito. Volta. Volta. Where takes us? Here for help! nota, porra. Meia nota. Não. Ah, você roubou meu ace, mano. spot. espata. graças a Deus. Graças a Deus Valeu, valeu. Eu vou rodar aqui. Então pode Slow with, slow with, uh, nobody é, saw anything, não, é não, não. Let's go. Let's go. Dude, this angle is nasty, boys. Check it out. It's like a one tap angle. They're going they're gonna rush and I'm um, bing bing bing. Bing bing bing bom bom bom. Tá preso. Did you one tap? Tô chegando. If there's not one tap, it's not. Okay. Um, I just missed because I was talking to you guys. Tá, se ele pegar a spike, eu tô vendo. Se deixar ele pegar a spike, eu vou ficar muito. Ele tá sem arma. Eu aqui, você olha, eu vou aqui, você olha, você olha a Hulk. Tá. Meu Deus, eu tô no clutch com o Bob. tá lá, tá lá. Tá lá, tá no Hulk. <laughs> <laughs> That was so good. That was so good. Ah, that play would be so good. Wait a second. Oh no, we lost. <laughs> Bro, people are horny, man. What? It's horny. Chegou CT, ó. Boa, Só tira a cara, Chão. É, tô, tá morto aqui praticamente. Não, só fica, só fica aí que você ganha. Mais um, né? Nossa, Esse aí. What is popping swing, bro? Everyone talks about this. Bora, bora, bora. It's like when when you super wide swing. This race just did that. Lobei que NP, NP, NP, NP, NP. Ah, pega. Tem, tem spot em 3. 2, 1, vai botar. Baixo do bomba. Embaixo do bomba. Mano, gruda pra frente aí, Ai, ai, ai, ai, ai. Que mirinha. Tem bom dodge, peraí. Pega ult. Target 86. Three kills. Four kills. Sky destroyed. What? Why you didn't click any video? Are you waiting for? Did, did you also drop the like in this video? properly. Oh,